here we go so welcome to our this new video and new episode so welcome back सबैजनालाई र specially congratulations to all entire our Simon John family र साइमोन जोन डट कममा धेरैजना एसबिसी बनिराख्नु भएको छ एसबिसीमा हामीले डिफ्रेन्ट अफरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई दिँदै राखेका छौँ दसैँ अफर त्यो सँगसँगै हामीले थुप्रै चाहिँ विकली बेसिसमा राम्रो राम्रो कुराहरू हामीले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्दै राखेका छौँ र हाम्रो version two amazing amazing launch हुनेछ भर्जन टूको पर्खाइमा तपाईँहरू पनि रहनुहोस् बिकज धेरैजना एसबिसी जुन अलरेडी हुनुहुन्छ युआर डुइङ तपाईँहरू फन्टास्टिकली एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ र भर्जन टूमा अझ धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो अपग्रेड हुनेछ